Se todo el mundo. Se No, veramente, <laughs> no, esto es nada. Se yo y eh, quiero irlo muy fuerte, se los prometo que me voy a ir ahora mismo. Me voy a Italia. Se llorar. Más fuerte. Más panteras. Más pantera francesa. Más pantera andaluza. Gato. Perro. Gracias. Oh, señor, enchanté. les voir un jour. C'est mon rêve joli. J'ai des amours, mon pays. si belle tout entière, les voir en. questa noce Un entusiasmo. Vale, me quedo.